Мы с ним в Муму, и это уже будет четвертый выпуск, как китаянка пробует русскую еду, только сейчас китаянка здесь, в Москве. И давайте посмотрим, что она себе взяла. Ли Дян, не шама? Тенцай шала, ютан, кайшуэй. 这个是什么糕点？这个是 пирожок。пирожок。пирожок。pirожok。这个是蔬菜。蔬菜。西兰花和生菜和胡萝卜水。你猜多少钱？二十八块九哦，二百八十九卢布。 换算成人民币便宜吗？二十五块，对。好便宜，比广州的快餐还便宜。对啊。 <laughs> 汤怎么样？好喝。好香啊，面包。好吃。应该是白菜，我觉得白菜，好吃吗？白菜和土豆在一起的感觉。焦糖，木牛奶糖，木巧克力，我要开始吃你吃一下。 我小时候特别喜欢，嗯，但是太甜了。你别说嘛，说我也觉得特别甜。嗯？怎么样？是很甜，但是呢，这个里面的那个馅，黏黏黏黏的。里面的应该是焦焦糖，嗯，我觉得是焦糖。真的好甜，小朋友肯定超爱吃，是不是？对。 你小时候常爱吃吧？对，但是现在我不是很喜欢。现在我们年纪大了，不能吃太多胆固醇高。嗯，我们太老了。Смотрите, мы пришли вторая сбюльба украинский ресторан. Здесь так классно, я обожаю это место. И У Лицзюань, Лицзюань, твой 那个菜单是中文的。这里怎么样？有什么感觉？这里要穿衣服才能进来。哈哈哈哈哈！对你奇怪吗？嗯。 为什么？但是我觉得很舒服哎，这里面好热闹哦，好温暖哦，还是手风琴，手风琴也特别有有那个前苏联的感觉，我觉得。Смотрите, у нас здесь селедка с черным хлебушком и у Лидюань, как называется, шуба. 怎么样？好吃吗？好吃，看起来不好吃，吃起来很好吃。看起来不好吃吗？ 看起来像蛋糕，我不喜欢吃甜食，好多层哦，好好吃，每那种味道。李娟，你吃什么？ <laughs> 我在喝羊肉汤，好咸呢、还是甜菜甜菜汤最好喝了。我觉得太好吃了。 обязательно. Я попозже еще позвоню. 好吃吗？你确定？我我确定好吃。我觉得味道特别像呕吐物。是。Ли ну, ну, <laughs> Дюань сейчас будет пробовать э, котлету по-киевски. <gasps> Ши Йоу, 看到了吗？油拿出来了，他说：“你好，李娟，我是油，吃我吧。”好恶心啊！ <laughs> <laughs> 天哪，好多啊！对啊，那你尝一下，不好吃吗？我吃吧。 <laughs> 我不喜欢吃这么多肉还这么多油的东西，好多肉。 <laughs> 你还有好多肉吗？你不喜欢 e 列特巴基 s k 基吗？ <laughs> 什么什么？ 他刚才说这个菜的名称。我喜欢吃肉，但是这样的肉。Смотрите, котлета вообще полностью осталась, потому <laughs> что Лидянь сказал, что она отвратительная и невкусная. Да, Лидянь? Да? А? Да? Да. Лидянь, 你好，我们在哪儿哇？我们在一个什么都有的餐厅。对。那你有什么？你吃什么？ <laughs> 面条，嗯，呃，三文鱼沙拉，嗯，虾，嗯，羊呃牛肉汤，还有一个包子，对，肉的，肉的包子，肉的包子，一共六百四十八，对，四十八，贵吗？贵，对，比较贵，因为最贵的一餐，对，因为那个虾虾很贵，那你吃一下，对，你吃吃一下虾，你可以吃虾的，嗯，可以啊，怎么样？ 好吃。嗯，这个是萨亮根。萨亮根。对，萨亮根是俄罗斯的。这个也是。这个是 пирожок а, когда спрашиваю Лидиань, Лидиань, э, ты будешь что-нибудь пить, например, чай или кофе? Она говорит, нет, я же пью суп. То есть поэтому она напиток не берет, потому что есть суп. 怎么样？我觉得很好喝。这个汤好多东西啊。对啊，有好多肉。嗯 应该有四种五种肉啊！俄罗斯的汤好好喝，俄罗斯的汤比广跟广州的汤不一样。我觉得广州的汤也很好喝了，但是广州的汤里面的东西不能吃，因为不好吃。但是俄罗斯的汤里面很多东西都可以吃，而且很好吃。包子怎么样？好吃吗？是辣的吗？咸的吗？肉的。肉的。那 pirozhok。如果这个真的是包子的话，我觉得比中国的包子好吃。